arkadaşlar. Amerika'ya geldik. Dolaşıyorum. Teknik sizin için. Kendim için. Onun için, bunun için. Tren yolculuğumuza Chicago'ya devam edeceğiz. Burası New York. Washington DC. Washington DC CNN. Ben muhabiriniz Mehmet Özkan Aslıoğlu. Şu an hava çok güzel. Her gittiğim yerde hava güzel oluyor genelde ama geç işareti yandı. Ve geçiyoruz. Şu an geçiyoruz. 13 saniyede. Evet arkadaşlar şu an bir olarak manzaranın en güzel alınabileceği noktaya doğru gidiyorum. Nereye gidiyorum? Tabii ki sokağın ortasına gidiyorum. Burası kapalı. Niye kapalı? Çünkü benim geleceğimi biliyorlardı. Niye biliyorlardı? Çünkü içlerine dolmuştum. Senelerden sonra dediler Mehmet geliyorsa boş yere gelmez. Bir bildiği vardır. Şeyler değiştirmiştir ve değişmiştir. Arkadaşlar görün işte. Buraya ortada bir şeyler var. Güzel park var, araba var. Araba konuşamıyor. Abra, araba yaya yol veriyor. Türkiye'de olsa <laughs> yaya tecavüz ederler. Ben de makamda araba varmış. Sokak arabaların kapalı zannediyorum. Açıkçası söylemek gerekirse. Şimdi Washington'ı gezmeye gidiyoruz. Saat 4'te trenimiz kalkıyor. Şu an saat 10 gibi yola çıktık. 2 saat takılıp istasyona geri döneceğiz. Normal şartlarda burada bir otel Daha sonra anladım ki her zamanki gibi dikkatsiz davranarak hata yapmışım. Ama tabii ki Orhan Gencebay'ın dediği gibi hatasız kullanmaz şarkısını size armağan ediyorum. Stop yazıyor. Peki niçin? Yaya mı giremez, insan mı giremez? Biliyorsunuz biz maçlarda bile sıradan kaynamayabiliriz. Giriyoruz. Giriyoruz. Ve girdik. Araç erişimine kapalı olan bu yol benim erişimime açık. Gördüğünüz gibi yayalar yaya yolundan giderken ben araç yoluna gitmeyeyim bir borç bilirim. Ya elimde laptop çantası. İnşallah bir tarafımdan bir şeyler düşmüyor. Sorumluluk gerekçesi. Amerika'nın başlıklarında da gördük dünya gözüyle. Başımız göğerdi mi? Vermedi. Ama belki erir. Ufkumuz açıldı mı? Açıldı. Dünyanın bir ucunda tek başımıza güzel bir yolculuk. İnanın iki kişi bu kadar keyif alınmaz. Çünkü tek karar verici sen olduğundan dolayı rahatlıkla her şeyi çözebiliyorsun. İki türlü ben diyor ki sola gideceğim. Ben diyor sağa gideceğim. Ben diyor yoruldum. Buraya gideceğim yatacağım. Sen diyorsun saatten yatmasın. Yani anlayacağınız durum bundan ibaret. Yani demin Mentos aldım. Normalde Türkiye'de 1,5 lira. Amerika'da 5 lira. Yani haşıklı Blackboard. Buraya geliyorsanız Blackboard'u da yanınıza getireceksiniz. Ki haşırt olduğu zaman Blackboard olsun. Paralar suyunu çekiyor yavaş yavaş. Ama tatilimizin de genel hatlarıyla şekli tamamlandı. Normal şartlarda Baş çıktığını düşünmüyorum açıkça. Ama trenin <coughs> böyle saat aralığı yüzünden Başıktan turu yapmak zorunda kaldım. Tabii bu turu yaparken de size çekim yaptım. Peki niçin çektim? Tabii ki buradaymışsınız gibi düşünmeniz için. Şu an burası, bu baktığınız sizin gözleriniz. Düşünün. Yolda yürüyorsunuz. Ve emin adımlarla ilerliyorsunuz. Oysa ki bundan bir ay önce İzmir'de Florigins kafede kahvenizi yudumluyorsunuz. Ve sadece bunun hayalini kuruyorsunuz. Acaba bana vize verirler mi? Şimdi ise vize vermiş oluyorlar. Ve Amerika'ya gelmiş oluyorsunuz. Oh, manzaramızı amcamızın oğlu bozdu ne yazık ki. Benim kolum ağrıdı. Bunu Uludağ'da kayak yaparken çektiğim gibi burayı da çekerken insan ağrıyor bu tarafları. Yani burada işte güvenlik kontrolü var. Buraya diyor ki girerken bir kere daha düşüneceksin. Çünkü burada Obama o televizyondan izlediğiniz Obama'nın yatağına geldik. Obama amcamız bizim sevdiğimiz insan. Burada işte. Belki şu kubbeden bize bakar ve sağlar diye ümidiyle yaklaşıyoruz. Of çok yoruldum ben ya. Ya nerede bu market? Bir Best Buy bulmam lazım. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Artık Beyaz Saray'ın kapısına kadar dayanmış. Burası da Beyaz Saray'ın komuta merkezi. Biz burayı bu şekilde bilmezdik. Arkadaşlar benim filmi yavaş yavaş bitiyor. Yaklaşık olarak 6 dakikadır çekim yapıyorum. Burası Başkanlık Sarayı mı yoksa başka bir şey mi? Ama benim bildiğim <laughs> Başkanlık sarayına yaklaştık. Burası yedek saray olacak. Diğeri patlarsa buna. Yeşil yanıyor. Delivery unit. Olmayan İngilizcem gelişti. Şimdi geçiyoruz karşıya. Laptopu da bomba zannetmiş. Aramız bozulmasın. Bu kadar çekim yaptık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir yol gittik. Dere tepe düz gittik. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Burası <laughs> nedir acaba anlamadım öyle Burası White Hello. Hi. This is White Saray değil mi burası? Aksaray, Aksaray. White President değil değil mi burası? No, capital. Capital. Yeah. Okay, thank you, thank you. Bye. Yani o kadar yol verdik. Capital'a gelmişiz. Ben burayı rüyamda görmüştüm. Küçüklüğümden beri hep bu binanın resmini çiziyordum biliyor musunuz? No. <coughs> ben de diyorum başkanlık binasına bu kadar kolay giremem elimde laptopla. İşte gördüğünüz gibi arkadaşlar elimde laptopla çanta. İşte bir laptopu güvenlik sebebiyle bırakamıyorum. Zaten Amerika'ya geliş sebebim laptop almaktı ya. Bunları ekstradan görüyorsunuz. Otele gittim, siparişi verdim, laptopu aldım, kapıcı gittim. Dedim ki hadi gelmişken biraz Evet arkadaşlar. Sizin için zor şartlarda çekmiş olduğum bu videonun gördüğünüz gibi son noktasına geldik. Gayet güzel bir bina. Bu bina bir Mimar Sinan yapmış olabilir mi acaba? Ne düşündüm yani ki. Stockholm arkadaşı olabilir. Oh, very nice. This is capital building. It's very white. Of, çok yoruldum ya. Her taraf tarih akıyor burada. Bir Avrupa gibi olamaz ama Avrupa'yı daha görmedik. İşte bu her zaman çizdiğim resim. Hatta şu desem daha doğru. Buradaki bütün binalar aynı. Ben niye küçüklüğümde acaba böyle binalar çiziyordum? <clears throat> Yapması kolay diye mi? Of artık kolum beni taşımıyor arkadaşlar. Of, çok yoruldum ben ya. Evet birinci binamız burası. İkinci binamız